It's Crossfinger baby آه نصف شب میشینم اینجا تنها بی تو تو بگو چطوری میزنی تنهای تو نصف شب میشه فقط درد و بلا بی تو میس میکنم ناس کردن موهای طلایی تو نصف شب منو تو کف همین بی تو من چی میخوام آخر کفی دلم خورد و خاک شیر شبا تنابی تو تو بگو چطوری میزنی تنهای تو نصف شب میشه فقط درد و بلا بی تو میسی کنم ناس کردن موهای تلایی تو نصف شب من